哎，点那没人，靠边。Secure the biohazard. Reloading. Cover me. Time for week. 那刚才进来了吗？哎。你帮我架这边。Hold 住。 靠，都是一枪一枪走，靠！那叫狙击步枪，你偷，你觉了我的头。你 <laughs> <laughs> 没看到我刚这一瞬间就是尿吧？ 五波人。靠背还有人。破裂吗？我装了。左边左边，把狗给打掉了，打掉了。 The diffuser has been recovered. You have dropped the diffuser. Friendly, last operator standing. Sorry 啊，下一。